Eu sou a abelha eu sempre vou vencer. Ker, Ker, Ker, Ker, somos um enxame, nós nunca teremos fim. Eu sou a abelha eu sempre vou vencer. Eu sou a abelha eu sempre vou vencer. Eu sou a abelha eu sempre vou vencer. vou vencer. Eu sempre vou vencer. Eu sou a Abelha Eu sempre vou vencer. Somos um enxame. Nós nunca teremos fim. Eu sou a Abelha Eu sempre vou vencer. Eu sou a Abelha Eu sempre vou vencer. Somos um enxame. Nós nunca teremos fim. quer quer quer yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. nós nunca teremos fim.